vie. Il est super proche d'eux lui avec son taxi là. J'aime pas trop ça en plus en duo. Il en a rien à foutre. archi plein en face, c'est incroyable. Je sais pas vu ce qui se passait peut-être un accident ou un contrôle. Ou simplement du monde, <laughs> qui sait. Mais j'ai cru qu'il était en train de se donner un maximum de plaisir. Pas du tout. sûrement en train de mettre du gel hydroalcoolique. Qu'est-ce qu'ils font là Ça me fume les gens qui viennent se paumer ici. C'est vraiment des gens qui sont en, en souhait de fin de vie. C'est pas possible, ça débouche nulle part, ça part de nulle part, il faut vraiment le vouloir pour arriver là. Salut bon courage Il y avait un mec par terre, je crois, regarde au ralenti.